اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شخص احلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات نحن هون حاليا في مقر تي دي اي الرئيسي في استديو تي دي اي عم نصور مقابله مع السيد عادل عن مشروع اسمه ارتش عن مشروع اسمه ارتش يعني اسم شركه الانشاء اسم المشروع اسمه يمان افلاري موجود في منطقه عمرانيه في اسطنبول في القسم الاسيوي المشروع حلو لكن في بعض المخاوف ممكن تكون موجوده عند العملاء وجهه نظر المشروع من طرف شركه الانشاءات هذا الموضوع بدنا نناقشه ان شاء الله اليوم بس باللغه التركيه فبس تشوفوا آه، هذا الفيديو اذا كنتوا عم تشوفوا على اليوتيوب بتلاقوا الترجمه موجوده بزر الترجمه آه، باليوتيوب واذا كنتوا عم تشوفوا لهذا الفيديو عن طريق آه، باقي المنصات ممكن تلاقوا الترجمه اساسا مكتوبه فان شاء الله بنبلش بعد المقدمه Ee, Adil Bey teşekkür ederim ee, bize ziyaret gelmek için. Çok memnun olduk. Şimdi Artaş hakkında. Ee, biz Artaş'la e, inşaat şirketi olarak çok projeler çekim yaptık, çok böyle sattık. Yani orada ama bazen bizim takipçileri Artaş nedir bilmiyorlar. Ona ne anlatabiliriz? Ee, Artaş aslında 40 yılı aşkın süredir İstanbul'da faaliyet gösteren, e, Türkiye'nin en önde gelen bir, birkaç inşaat firmasından biri. Ee, Artaş'ı isim olarak bazen dediğiniz gibi bilmeyebiliyorlar ama Artaş'ın yaptığı projeleri herkes, herkes biliyor. Doğru. Örneğin Vadi İstanbul, örneğin Tema İstanbul, onun dışında Avrupa Konutları markasıyla İstanbul'un hemen hemen her bölgesinde yaptığımız projelerden dolayı e, firmayı aslında herkes biliyor. Sadece bu grubun tamamının isminin Artaş olduğunu bilmeyebiliyorlar. Artaş 40 yılı aşkın süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteren çok büyük bir şirket. Tek yatırımları aslında inşaat alanında değil, parakende, turizm ve birçok alanda da yatırımları var. Radisson markasıyla birçok e, oteli var aynı zamanda. İnşaat sektöründe en büyüklerden biri dememin temel nedeni bugüne kadar 22 binden fazla konut teslim ettik. Hmm. Bakın yani e, yaptık, yapıyoruz vesaire demiyorum. 35 proje 22 binden fazla teslim edilen konut. Yani Bunu, her yıl 5 e, bin bir bidare gibi olacak. Yani evet yeni projelerimiz özellikle mesela Yaman evlerde toplamına baktığınızda birinci etabında 545 konut, ikinci etabında 950 konut olan, e, üçüncü etapta da yine yüzlerce ofisin olacağı büyük bir proje. Artaş'ın her projesi büyük ölçekli aslında. E, bu yüzden teslim ettiğimiz 22 bin konutta ev sahibi yaptığımız e, tahminen şöyle söylüyorum 80 ila 100 bin kişi nin desteğiyle mutlu bir aileyiz. O yüzden Artaş'ın her projesi en üst kalitede kazandıran projeler olduğu için e, sürekli yeni konut üretebiliyor. Biliyorsunuz İstanbul'da son 1-1,5 senedir kimse yeni proje çıkmazken Artaş'ın şu an Yaman Evler ikinci etap 950 konut, Halkalı'da Atakent 4'ün BVC etapları e, arıcılarda yine bin konut yani 3-4 bin konutluk bir işe yine başlamış durumda. Maşallah güzel. Yani böyle demek bu zaten siz e, dediğin gibi projeler herkes biliyor. Ama Artaş yaptı belki bilmiyorlar. Yani yabancı olarak Türkler kesinlikle evet. E, biliyorlar. Şimdi e, yani mesela bazen yatırımcılar korkuyorlar. Ya biz İnşaathanı da bir proje alırız. İnşaat şirketi güçlü, güçlü değil. Bu şey biz arttırdık. Artık bu biz güveniyoruz. Yani zaten biz güveniyoruz ama müşteri güvenmek almak için zaten marka belli. Ee, şimdi e, bu proje e, Umraniye, e, Yemen evleri e, orada karşı tarafında yani Anadolu yakasında. E, bazen bizim e, takipçileri, bizim müşterileri diyorlar biz orada almak istemiyoruz, uzak mesela. Hı. E, bize Arap olarak e, Avrupa zihniyeti var yani Avrupa Avrupa tarafında Avrupa e, şey onun için böyle daha değerli görünüyor. Onu e, sizin fikir nedir ve onu ne anlatabilirsiniz? Şimdi burada aslında iki konu çok önemli bizim için. TDA gibi sektörün en büyük e, ajenta firmaları sizlerin tanıtımıyla Anadolu yakasını biraz öğrenmeye başladılar. Aslında genel çekinceleri Anadolu yakasını bilmediklerinden. Şöyle söyleyeyim mesela sizin ofisiniz e, Beylikdüzü'nde bir ofisiniz var. Buradan yeni havalimanına gitmek 55 dakika sürüyor yaklaşık. Ben gittiğim için söylüyorum 50-55 dakika. Ümraniye'den bizim projeden yeni havalimanına 40 dakikada gidebiliyorsunuz. Hı hı. Artı orada bir ikinci havalimanı var Sabiha Gökçen. Ee, orada şöyle söyleyeyim şehir merkezi işte bu Levent, Zorlu vesaire dediğimiz bölge ya da Mecidiyeköy e, ee, yaklaşık 20-25 dakikada projeden şehir merkezine gidebiliyorsunuz. Hmm. Aslında konum olarak Anadolu yakasının işte bir Pendik, Maltepe gibi uç kesimlerinde değil Boğaz Köprüsü'ne yakın kısımda ilk ilçesi olduğu için e, konum olarak avantajlı bir konumda. E, artı Avrupa yakasında biliyorsunuz artık inşaat maliyetleri, arsa sıkıntısı vesaireden dolayı konut fiyatları e, ciddi ölçüde tavan yaptı. Hı hı şuna inanıyoruz biz. Önümüzdeki 2-3 yıl Anadolu yakasında yatırım yapma zamanı olacak. Çünkü fiyatlar halen orada makul. E, bu yatırımcıların da ilgisini çekecektir. Konum olarak da dediğim gibi özellikle seçtiğimiz inşaat yaptığımız ilçe Ümraniye çok avantajlı bir konuda. Hı. Doğru. Zaten ben farklı bir şey düşünüyorum bazen. Ee, ben aynı bir şekilde onlar müşteriyle anlatıyorum. Yani mesela birisi e, ee, Türkiye geldi. Burada İstanbul'da yaşamak istiyor. Sonra tatil gitmek istiyor. E, en kötü yani tatil gitmek için en kötü bir şeyler yol. Ve burada e, ben bazen mesela Bodrum, İzmir falan gidiyorum. Burada e, kadar yani o şey Kubru geçtiğinden sonra her zaman böyle stres yaşıyorum çünkü çok kalabalık. Ondan sonra diyor ben yol bitti, bitti. Artık yol açık. Yani bu trafik muhabbeti çok sıkıntıyız. Ee, e, Avrupa tarafında e, çünkü biraz eski bir yer. Ee, her yerler böyle yollar dar bazen çok kalabalık oluyor ama orada biraz daha ferah. Altyapı daha iyi. Ee, belediye çünkü yani orada yerler biraz e, geniş, biraz başka bir şekilde tasarlandılar. tasarlandılar. Eski bir evler çok değil. Yani böyle bir şeyler çok e, yani önemli müş, müşteri için. Sen sadece oturacaksın değil, sen burada gezeceksin, gideceksin, geleceksin, rahat bir şekilde trafik kalmayacaksın. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. E, zaten projenin lokasyon olarak en önemli avantajı da bu. Tam olarak E5 ve TEM'in kesiştiği noktada hı hı, yer alıyor. Evet, bağlantı yani, yol var. Bağlantı yolunda. İsterseniz E5'ten, e aynen öyle, isterseniz TEM'den hem Anadolu tarafına işte turizm şehirlerine vesaire geçebilirsiniz. Hem de e, şöyle söyleyeyim artık üçüncü yolda dahil e, Ümraniye gerçekten e, sanıldığı kadar uzak bir yer değil. Ümraniye'den ben Yunanistan'a gittim. Hmm. Avrupa bahsettiğimizde. Tam Nasıl? olarak 4 saat 25 dakika sonra projenin önünden Aleksandropoli Yunanistan'ın sınır şehridir. 4 ee, saat 20 dakikada Yunanistan'a dahi gidebiliyorsunuz. Hangi yola gittin? Denizde mi? Denizde mi? Nasıl? Denizde mi geçtin? Hayır, normal bildiğiniz Kemden Hmm. Bağlantı yolundan devam ediyorsunuz. Çatalca'dan devam. Yunanistan'a kadar gidebiliyorsunuz. E, trafik sıkıntısı yok. Artı e, şu an 3. otoyol havalimanı evet, yolu kuzeyden önemli. geçen e, orada sıfır trafik var. Yani e, inanılmaz yatırımlar yapılmış altyapıya vesaire. Anadolu yakan, yakasının avantajı şuydu. Çok ciddi bir yapılaşma olmadığı için önce altyapıyı yapıp sonra üst yapıyı yani konut projeleri geliştirebiliyorsunuz. Hı hı. Avrupa yakasında zaten ciddi bir şehirleşme olduğu için e, binaları yıkıp yol geçirmeniz vesaire e, çok imkansız zor. hemen hemen. Doğru çok zor. Sizin proje olarak yani orada Umraniye birkaç tane daha projeler var. Bazen zaten karşıya çok projeler var. Ama neden sizin proje biraz önemli? Yani Artaş orada bir yer seçti. O orada proje yapmak istedi. O, da, o demek bir şey vardır orada. Neden? Ve sizin proje onun fark nedir yani size olarak? Niye Ümraniye'yi seçtik? Ee, önce onu söyleyeyim. Ümraniye nüfus yoğunluğu olarak İstanbul'un üçüncü büyük ilçesi. Yani hmm. baktığınızda en fazla nüfusun özellikle genç nüfusun ev ihtiyacının olduğu bir bölge. Hmm. Diğer türlü baktığınızda işte yeni finans merkezi, Ataşehir e, yapılaşması vesaire onlara sadece 5 kilometre uzakta bir bölge. Hı hmm. hı. Lokasyon olarak da şehir merkezine, köprülere vesaire hemen ulaşabileceğiniz bir bölge. O yüzden Ümraniye'yi seçtik. Artaş'ın proje yaptığı her lokasyonda Etrafındaki gayrimenkullerin değeri de artıyor, kiraları da artıyor. Bunu hmm. biliyorsunuzdur. Evet bunu biliyorum. E, artı artaş olan yatırımcı güveninden bahsedeyim biraz. Normalde özellikle şu devirde topraktan yer satmak zordur. Ama artaş yaptığı zaman 22 bin konu teslim etti diye konuştuk ya her projesini sözleşmemizde geçen teslim tarihinden 2-3 ay önce teslim etti ettik. Hmm. Bizim Ümraniye'de Yaman Evler Projesi'nin ilk etabı dahil. İnsanlar 30 senedir bunu görüyor. Yani Artaş verdiği sözü zamanında en iyi şekilde tutar. Hatta zamanından önce teslim eder. Birinci avantajımız bu. Niye insanlar Artaş'ı seçiyor? İkinci avantajımız da Artaş'ın yaptığı her projede projeye başladığımızdaki fiyatlarla proje teslim edildiğindeki fiyatlar arasında minimum %80, %100 arasında bir fiyat farkı oluyor. Siz e, yatırımcı olarak şöyle düşünün. Bir eve yatırım yapıyorsunuz. 2 sene içerisinde teslim edildiği zaman paranız neredeyse ikiye katlamış oluyor. Bu da sizi memnun ediyor. Bunun bir projede, iki projede, üç projede yaptıktan sonra eğer profesyonel bir yatırımcıysanız Artaş artık sizin bir iş ortağınız gibi oluyor. Her projesinden almaya yatırım yapmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Doğru, doğru. Mantıklı. Ee, ama şey bazen yani ben e, bazen müşteri şey diyorlar bizim takipçilere. Ee, fiyat artıyor çünkü dolar, dolar artıyor, malzeme artıyor. Böyle bir şey yani e, var mı? Yani evet yani bütün projeler e, bir şekilde başlıyor. %30, %50, %35, %40 falan artış olur. Ama e, dolar olarak yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde yüz elli oluyor. Yani sence bu fikir nasıl? Şimdi çok güzel noktaya değindiniz. Aslında yabancı yatırımcılarınız için şu an biz e, çok ciddi bir avantaj sunuyoruz. Onu anlatayım. Şöyle düşünün, dolar son bir yılda yüzde kırk çıktı, doğru Hı. mu? Geçen sene 100 bin dolara aldığı evi şu an 60 bin dolara alması demek bu, Hı. farazi olarak söylüyorum. Şu an biz Yaman evlerde ikinci etaba başladık ve ikinci etabı iki sene boyunca teslime kadar Türk lirası taksitle ve ha. dikkat edin ha. faizsiz olarak ha. hem Türk lirası taksitle hem de faizsiz olarak e, TDA'in özel müşterilerine özel cazip fiyatlarla size özel iskontolarımız da oluyor çok e, müşteri sattığınız için dairelerden. Özel fiyatlarla, özel koşullarla sunabiliyoruz. Yani döviz çıktığı zaman yurt dışındaki insanların zaten geliri dolarla, euroyla veya farklı kendi ülkelerinin paralarıyla. Döviz çıktığı zaman ne demek? Burada e, farazi olarak söylüyorum yine. 500 dolar taksit ödüyorsa, döviz %20 çıkarsa 400 dolar taksit ödemeye başlayacak. Yani aslında ödediği para da azalmış oluyor. Türk lirası olarak gayrimenkulü %100'e yakın değer kazanırken aynı zamanda ödediği para da sürekli azalıyor. En iyi yatırım aslında budur. Hmm, doğru. Yani böyle bir, bir şekilde çok fark oluyor. Çünkü Dolar olarak taksit ediyorlar, müşteri korkuyordu. Dolar arttı falan ama böyle TL olarak e, böyle, burada ekonomik nasıl gider ama bana göre yani Türkiye ekonomikleri yani biraz belki daha zarar olur ama bu biz son noktaya geldik yani artık yani e, yatırım olarak şimdi en iyi bir zaman yani şimdi çünkü dolar 7.5 falan gibi şimdi biz böyle bir e, rekord yapıyoruz. Ee, belki biraz artış olur ama çok değil. Artık yani biz son nokta, son atabeye geldik yani e, bildiğim kadarıyla yani böyle biz. Kesinlikle yani dolar 7,5 civarında sene sonuna kadar sabit kalacaktır. Hı hı. Biraz yüzden, düşer belki ama çok yukarı, yukarı çıkmaz artık. Böyle düşünüyoruz. Artık istikrar bir nebze oturdu, sistemler oturdu. Ee, Güzel yanı zaten bu olacak. Yurt ne kadar şu an İstanbul'dan konut alanlar, yıl sonuna kadar konut alanlar çok büyük avantaj elde edecek. Hı hı. Yıl sonuna kadar e, şu an biliyorsunuz zaten İstanbul'da çok fazla yeni konut projesi yok. Evet. Stok sıkıntısı olmaya başladı. Dolayısıyla şu an yapılan yatırımlardaki prim marjı yükselecek. Yani hı hı. daha hızlı şekilde fiyat artışları vesaire olacaktır e, katılıyorum. Şu an yatırım yapmanın tam zamanı. Evet. Yani bu zaten stok e, muhabbeti çok önemli. Yani e, bizim devlet böyle bir şey yaptı. E, bir e, teşvik oldu. Bankalar e, düşük bir faiz olarak satmaya başladı. E, bu ay ben report e, baktım. E, bu ay 8. ay, 9. ay e, satışlar e, sonraki e, yıllar daha iyi. Yani çok çok artmış yani. Sen dediğin gibi stok çok kalmadı. Ee, bazen Araplar düşünüyorlar biz gelmedik satış olmuyor. E, satış yok demek. Yani ben ona diyorum ya burada yüzde yani biz e, ön, ön, geçen yıl böyle gördük. Yüzde 95 satışları Türkler. Yüzde 5 yabancılar. O yüzde 5'i 4 Arap, bir başka bir ülkeler. E, bu yüzde dört bu demek sen gelmezsin bu demek e, fiyat e, daire çok falan değil Şimdi yani. <laughs> Bakın ben mesela gelme, sizin proje belki... gelmeden baktım TDA bizden nereden satıyor? Hangi ülkelere satıyor? Sadece Arap ülkelerden satışlarınız yok. Amerika var, Arap ülkeleri var, Avrupa ülkeleri var, Hindistan, Pakistan var, İran var. Yani katılıyorum size. Arap piyasası belki biraz daraldı. Hı hı. Ama e, olağanüstü tanıtımlar Türk, Türk zaten yapıyorsunuz. çok satış alıyorlar. Tabii yani ki. Türk böyle yani bir Türkler, güzel bir proje sat, sat alabilirler hepsini. Çok fazla alıyor Avrupa konutları projelerinden. Hem de tanıtımlarınız sayesinde artık sadece Arap piyasası değil, bütün dünyaya biz ürün satıyoruz. Hı hı. Doğru, doğru. Bütün, Bütün dünyalar dünyaya. zaten size böyle bir sistem, web site böyle bir şeyler var. Ee, online satışlar oluyor yani sizde. Aynen, aynen öyle. Yardımlarınızla hatta size yıl sonuna kadar sizin müşterilere özel bir şey yapalım isterseniz. Teşekkürler. Bütün teşekkürler Bütün indirimlere ek TDA müşterilerine %5'te indirim verelim. Nasıl? Teşekkürler. Güzel. Anlaştık. Peki. Öyle İnşallah. bir detay yapalım. Ee, Adil Bey gerçekten çok teşekkür ederim. Bu ben görüşmeye çok ederim. güzel geçti. Ee, inşallah bizim müşteriyle başka bir şey sormak istiyorlar. Biz bu sorular size tekrar e, söyleriz. Ee, biz bütün bilgiler şimdi bu söyledik. Örnek daire zaten çekim yaptık. Orada bilgiler Hı -hı. var. Ee, uçak ve ee, harita yaptık. Orada bilgiler söyleyecek. İnşallah bütün şeyler bizim müşteriyle hakim olur sonra e, size geliriz satışlar başlar. Şunu söyleyeyim, ikinci etabımız yeni başladığı için şu an fiyat olarak en avantajlı noktada. Hı hı. Yani biliyorsunuz bir proje başlıyor, sattıkça fiyatlar artarak devam ediyor kısa zamanda eğer müşterileriniz değerlendirirse en avantajlı fiyatlardan alıp en iyi kazancı elde edebilirler. Doğru. Temelden güçlü bir inşaat şirketi bu en iyi, en iyi bir zaman yani. Şimdi zaten temelden güçlü bir şirket dolar biraz e, 7,5 geldi. O demek ben böyle çok büyük bir fırsat Şunu görüyorum. da düşünmesinler hani bitmemiş bir proje olduğu için vatandaşlık alabilir miyim vesaire. Tabii ki alabiliyorlar. Evet, evet. Hem noter sözleşmesi yapıyoruz hem de tapularımız hazır tapu devri de yapıyoruz. Doğru. E, Vatandaşlığa da uygun. Çok teşekkür ediyorum davet Ben de ettiğiniz Adil Bey, için. teşekkürler. Her zaman projelerimize de bekleriz. تشكرا نحن كثير بنشكر عادل بيه على المعلومات يعني شفتوا نحن دخلنا بشويه آه، تفاصيل آه، اضافيه حاولنا انه نطرح مخاوف العملاء على سيد عادل بالنسبه لمشروع يمان افلاري فاذا كان في عندكم اسئله ثانيه اسالونا اياها بالتعليقات اسفل الفيديو الشقه النموذجيه والخريطه كمان تلاقوها موجوده اسفل الفيديو مشان تاخذوا تفاصيل اكثر عن هذا المشروع ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع انتبهوا كثير كثير من المقلدين اسعار هذا المشروع بتلاقوها كمان بالرابط اسفل الفيديو بالويب سايت الخاص فينا محدث بشكل دائم والسلام عليكم ورحمه الله